町毎年5月に行われている浜松祭りを題材としています曼荼羅一同精一杯踊らせていただきますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではととうう々に響く祭りの調べ今ここに 誇りをかけた戦いここにいざ <laughs> となる Portuguesa!